И вот я привез с собой книгу, сборник своих стихов, стихотворений, и я ее оставлю здесь. Вот мы с организаторами пообщались в библиотеке, кому интересно, может, кто-то любит читать еще в наше время с молодежью. На самом деле, я очень приятно удивлен был теми людьми, которые меня встретили сегодня. Это невероятно умные, культурные, есть много разных. Я не буду задерживать, зачитаю стих. Так сложилось, что эта песня «Не вини». Когда я сочинил, я повез... Вот мне написали ВКонтакте, это чистая правда, написал парень, который был в АТО, у него были тяжелые э, ранения. Сейчас он просто помогает э, в реабилитации ребятам э, в Филинском военном госпитале. И вот он мне написал, что он сказал, пацаны хотят послушать рэп, ну, приедь, почитай. Я поехал туда, показал им песню «Не вини», Э, им понравилось. А потом, ну, почитал еще песни, стихи. И вот все, что произошло там, я описал в стихотворении. Так и называется оно «Винницкий военный госпиталь». Сейчас я его прочту. Постараюсь. Так, отвечайте на вопрос. Винницкий военный госпиталь. Винницкий военный старый госпиталь. Переполнен вдоволь новоселами. Выжившими волей Отца Господа. Память место очень невеселое. Я читаю громко песню «Нет войне», о ребятах, что судьбой не сломлены. Но сказал солдат этим спокойно мне, «Парень, можешь что-нибудь веселое?» Я не знаю даже его имени. С раненой ногой, перебинтованной своей просьбой, взял и застрелил меня. «Парень, можешь что-нибудь веселое?» И я прочитал тогда веселое, как их не читал еще ни разу. Выплюнул до звука и до слова я все свои замученные фразы, шуточные реплики, страдания в песнях, что наигранные мною. Я старался выполнить задание, но не рассмешил ими его я. Он смотрел в меня, старался слушать, он глазами умолял запутать горе. Он смотрел в меня, так смотрят в душу. Я кричал, но слышал он другое. Слышал он своих ребят под градом, автоматов, пулеметов, голос. Женщин слышал плач детей и бабок, крики в спину. Ты фашистный сволочь. Видел не меня. Он бредил прошлым, где начальством собственным на гибель в аэропорту со всеми брошен. Умер человек. Выжил лишь ребенок. Видел он свою границу свои земли под ногой чужого. Видел он белые лица, те, с кем шел и против кого шел он. Но и я читал автоматично. Песню о любви, шутку, историю киборгу типа за то, что лично попросил пропеть что-то веселое. Я читал другие видеотексты, что в глазах его, в которых одна накипь, киборга из стали не из теста, не было там рифме слов, лишь знаки. Знаки препинания чаще всех других стоят знаки вопросов. Почему? Зачем? Из какой части сердца ампутированы кости? И за что и за кого нам вылет паренек, что не успел стать взрослым? Где же в той стране моей не были тысячи таких знаков вопроса? Но в конце за всеми, подытожил был другой. Подобие патрона. Проходил зрачок, идя под кожу, восклицательный, уверенный ровный. Прорезал все ребра, делал жарко, острый как копье, молния Зевса душу наколол, будто на шампу, восклицательный. Он без сомнений знак, без робости знак действий. Есть сам гений знак сей, рвений знак сей, место вознесений знак, движений знак сей, мести. Всех совершений знак сей, воли знак, протеста. Знак не буду, не смолчу, свое не брошу, знак повсюду в людей. точно, сверху шпага, знак всей веры вас украинского стяга. Украинского, украинский, не тут. Ударение на А, бревиатур, ЛНР, ДНР, слов сокращенных, с целью Украину совратить. ЛНР и ДНР, вы сокращены. Украину же не сократить. Гривна упадет царями, ненапуганная, мирная, франка, стоит за вашими плечами, воины АТО по всем фронтам. Я закончил. Мне похлопали все в зале. Подошел солдат, сказал, спасибо, что приехал. Ты такой отличный парень. Честно, от души. Ты просто сила. Улыбался, попросил на память фото. На мурашках такой ничтожен. Спасибо.